Ndugu wafanyakazi, siku ya leo ni siku ya kutambua na kufurahia mchango wetu wafanyakazi kwenye uchumi na ustawi wa taifa letu. Ni siku ya kuonesha heshima na kutoa shukrani kwa wafanyakazi kwa kazi kubwa wanayoifanya ndani ya taifa kuna wakinamama wenzio kama wewe ambao kufanya biashara kidogo imekuwa kwao nzito, labda wanakuwa na uoga au ule ile hali ya kuthubutu hawana. Wewe umeweza, unafunga safari, unaenda kufata asali Tabora, unairudisha da, unaipaki kwenye hizi package, unauza na ufanye kitu kimoja, unawashauri nini? Kikubwa ni kujaribu, na unapojaribu usio kwamba najaribu utashindwa. hoja nijaribu afu nifanye, unathubutu kufanya kile kitu lakini ukiwa unaangalia kitu alafu unashindwa kukijaribu au kudhubutu kuweza kufanya hicho kitu, huwezi. Tutaisha kulalamika maisha magumu, tunakaa nyumbani, unasema kina mama house eh? Ehe, lakini kila kitu ni kujaribu.